Wosh ikiwa hii hapa ni sauti dogo kuilosela hapa naongea we producer DJ Mani Pro professional anakubali DJ kipipa we producer nani familia yangu ikajitokeza kwenye mipango na ndoa ikapangwa, siku ya ndoa watu walisherekea. I do Qui pense sur moi, il dit à maneno mengi napewa, sikuwa najua mbwidoni na kibamia, sifikina na mchafua saina, umeitia doa ndoa, kipenzi umeitia doa ya kiuno juu juu, weka tena juu, saa inashika magoti, zungusha kiuno, anachula na inama, anacheza kama hataki vile, anainuka naruka kama hataki vile, saa ina umeitia doa ndoa